Buenos días. Estamos con la hermanita Rosa Rivera, mi hermanita bella. Bueno, a usted la desahuciaron. Le, le dijeron que sus cuerdas bucales nunca más iban a funcionar y le dieron solamente dos años de vida porque en cualquier momento se iba a morir con un paro respiratorio. Pero bueno, gracias a la moringa, esta es la segunda inyección o la tercera la tercera inyección y ya está hablando. Sí, doctor, gracias a Dios y a la medicina que encontré en la moringa. Gracias a usted también por darme la esperanza de vida. Exactamente, mi hermanita. Entonces, esta es una persona más, una hermanita más que da su testimonio a la milagrosa moringa y también agradecerle a nuestra madre naturaleza que con amor produce para que sus hijos sean felices y estar siempre agradecidos de nuestro Padre de Luz, el amor puro e infinito. Y aquí estamos con la esperanza de seguir, de seguir tratando muchos más hermanitos y que se sigan sanando. Sí, hermanito, yo le pido a la gente que tenga fe en la moringa, porque es algo que se ha hecho realidad. Después que a mí me negaron la vida, aquí estoy gracias a Dios y a la Muy bien, mi hermanita. Mil bendiciones a todos. Un testimonio más de la milagrosa planta de la moringa. Un abrazo y mil bendiciones para siempre.